こんにちは、粟田洋介です。もうすぐ猫の日ですね。なので、猫の絵を描きたいと思います。今日はこの小さい額に入れる小さいキャンバスに絵を描きました。額はこうやって色を塗ったんですけど、こういう色を塗ったので、これに合う絵を描いていこうと思います。 ちにはこういう毛の長い猫がいるので抱っこされるのやみたいですね毛の長い猫がいるのでなんか最近は毛の長い猫の絵を多く描くようになりました身近なものって無意識に絵にしちゃうんですよね こんな絵が完成しました。これは、この額に入れて、完成です。このミニフレームの絵は、お家の壁の狭い部分に飾ったりできて、とてもいいです。私はこういう壁の細くなった部分の飾り付けにしたりしています。 その他お家の玄関とかトイレの壁とか車の中に飾るなんて方もいらっしゃいましたそれから職場のデスクに飾ってテンションを上げるっていう方のお話も聞きましたなんか小さいミニイーゼルみたいのに立てかけてもいいしあとこういうの持ち歩いてお出かけ先でこの絵を見て楽しむっていう人もいらっしゃいました前に大きい絵のメリットっていう動画を作ったんですけどよかったらそちらもご覧になっていただけたらと思いますが大きい絵じゃなくて 小さいにもお値段がお手頃っていう以外にもたくさんのメリットがありますよね。ということで今日は猫の日、猫の絵を描いてみました。ご存知の方も多いと思いますが、2月22日は猫と一緒に暮らせる幸せに感謝して、猫と共にこの喜びをかみしめるという日なんだそうです。 だとしたら私にとって毎日が猫の日なんですけど、なんか猫の日というものがあるということ自体が私は嬉しいし、その日を作った人たちに感謝しています。皆様は猫の日どのようにお過ごしですかコメント欄で教えていただけると嬉しいです。